بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta halkan waxaan ugu talagalay laba kelmadood inaan ka idhaahdo oo aan midna idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse bixi cabdi midna aan idhaahdo golaha sharci dejinta jamhuuriyadda somalilan labiyo siddeetanka mudane ee lasoo doortay aan ku horeeyo maxay ahayday taaan mudanayaasha odhanayo mudanayaasha waxaan leeyahay dabkiidin codeeyey ee codkiina idin siiyey waxay u codeeyeen waad garanaysaan oo aqlabiyaddii waxay u codeeyeen dee maxay ahayday xisbiyada mucaaradka ah taasina waxay caddaynaysaa inay doonayaan isbeddel iyo baarlamaan aan gacanta lagu haynin oo maxay ahaydey ku dhex milma wasaaradaha xukuumadda oo baarlamaanku si uu uga madax bannaanaado oo ay dee u kantroolaan heshiisyada iyo nidaamada ay xukuumaddu u shaqaynayso iyagoo matelaya maxay ahaydey shacab weynaha jamhuuriyadda somalilan sidaasay tahay waxaa soo baxaya dadkii loo codeeyey ee isbeddelka loogu codeeyey ina ay maxay ahaydey arrimihii shacabka ay u doorteen ay weydaartaan oo dan shaksi oo iyaga u gaara ay raaceen mudanayaal waxaa laydiin doortay oy shacabku codkooda idiin siiyeen inaad maxay ahayday baahiyahooda ka turjumtaan iyo iraadadooda ma aha maxay ahayde madaxweynaha iyo rabitaankiisa inaad maxay ahayde ehm, aad aad dee raacdaan madaxweynuhu idinma codanin dhaqaalo idinkuma bixinin ehm, dadkii doortay baa maxay ahayday cod iyo hanti ba geliyey dee maanta in laydi idhahdo maxay hayday waxaa laydin siinayaa wax misqaala darra ah oo aad maxay hayday toddoba toddoba kuloo doolar iyo toban toban kunoo doolar aad maxay hayday u yaacdaan dee waxa weeye mid aan meeqaankiina lahayn weeye allahuma salli calaa maxamed waxaa soo baxaysa citaa in maxay hayday xildhibaano jira oo dee iyaguba sheegay inay hantirayaal iyo ganacsadayaal yihiin haddana haggii xukuumadda u baydhaya wararka soo baxaya iyo hanta la helaya waxay sheegaysaa inuu madaxweynuhu ugu hanjabay inuu liisamada kala noqonayo oo maxay hayday shaqadooda uu caqabad ku noqonayo taasina maha de muwaadiniin baad tihiin wixii uu sharcigoodi siiye waad leedihiin ma aha madaxweynuhu cod buu ku yid meeshee dalka de xoog kumuu qabsanin markaa mudanayan waxaad leeyahay waa inaad u codaysaan isbahaysiga intii ka soo baxday maxaayadii labadii xisbiye isbahaysiga shir guddoonkay wataan waa inaad u codaysaan weeye dee ehm, dadka imika la leeyahay toban toban kun baa la siinayaa dee dadkii soo doortay haddaad weydiisaan waa idinka badanayaano waxa weeye lacag fiicandaad doonaysaan bal dadkii dadkii idin soo doortay ku noqda oo waa laydinka badin labaatan labaatan baa laydinka dhigi de waxaa yaraad qaadanaysaan waa ceebe waxaa isbahadilinaya shacabkii idin soo doortay handiyajebinina idinkuna maxaa sharaftiini meel kaga dhicina waxaa laydinka fadhiyaa inaad u codaysaan shir ay mucaaradku wataan labada xisbi ee mucaaradku waxba yaa la odhan xisbiyada mucaaradku reer bay noqdeen maaha reer waa laba xisbi oo xisbi qaran oo sharciyaysan dee reerunbu xisbigu reerunbuu noqon lahaa haddii hay labadooda reer ka dhigay oo isku reer ka dhigay in nasiibkaa siiyey laakiin maaha waxay reer ay suu raaceen maaha halkay faysal iyo cabdiraxmaan kale tagnay waa la ogyahay markaa waxaan leenahay mudanayaal waan mar labaad ku celinayaa mudanayaasha ka soo baxay labada xisbi mucaarad waa ina aad u codaysaan shir maxaa hayday ay wataan labada labada xisbiya mucaaradku haddii dhaqaalaha doonaysaan adi waxaa muuse siinaya wax yaroo koobanba weeye oo lagu soo noqdo oo annagaa idinka badin doonne lilaahi calaykum lacagta la weydiiya madaxweynahana mid baan leeyahay madaxweyne halkan waxaa ku fuushay maxaa hayday cod shacabka markaa uu ku doonayay waa laguu codeeyey dee intii aad mucaaradka ka horreysay waa ogyahay waa lagugu hambaliyeeyey iminka shacabka waxaysan ugu codeeyeen nidaamkeeda cumudda baa la saluugay marka inaad farageliso may ahayn marrawaaxid waxyaabaha la leeyahay dee waxaa jiraa niman loo hanjabayo oo maxaa xaggii busineska laga maray niman niman odayaalo loo dooyo layidhi hebelow haddaad xiilkaa keeni weydo shaqadaadii waxa weeye liisakaagiba lagaa qaadayaa waxaasoo muaamarada waxaa lagaga yimid xadka shishadiisa qaaxa lagaga yimid maaha dalku waxa weeye dal nidaamle iyo dimuqraadiyad waxa aynu qaadanay ama aynu ku dhaqanno ama niman yahow dee jujuubka waaxii dowladihii hore ee qaxaloontigiibaa ayaa dee loogu filan waxaa loo doonaya maanta mucaaradku inay halkay qabsadaanna waxa weeye in awooddu aanay meel qulaata ka gu'in iminka haddii ninkaa madaxweynuhu wato mudane faratoona isagoo qarankan isoo shaqeeyey oo dee maxaa hayday lagu ammaanay shaqadiisa haddana wuxuu noqonayaa mas-uul laga maamulo madaxtooyada taana looma baahna de waxaa la doonayaa in maxaa hayday arrinkeenu ku beesgaraysnaado haddaynu nahay dal islaama wa amruhum shuura baynahum inuu yidhaahdo madaxweynuhu anigaa idhi laygala dabamari maayo dee wax caqligala maaha waxba layaal laga baqan maxay ahayd in nimanka shirgudooka mucaaradku wataane waxaa la doonayaa un in ay xukuumaddii arrimaheedan kaantoodaan oo maxay ahayde wixii dee aan laaiq xukuumadda ku ahayn iyo shuruucda dalka inay ka qabtaan iyo yidhahdaan gacanta ka qabtaan hebelow joog laakiin ma haddee qof la odhanayo anigaa idhiya hebelow socodsii looma baahna yes man maxaa baarlamaanka loogama baahna nimankii meesha fadhiyey ee ka horreeyey baarlamaanka iminka dee shan iyo tobanka sannadood fadhiyey dee niyo waxaa adig waxay qabteen iminka la garan maayo markii ay sii tegayeenna waxaa deegu maqaalo ahayd inay yidhahdeen sanad mushaarka aanu sii qaadano ee baarlamaan noocaa naga noqdo uma baahnina waxaan u baahan nahay baarlamaan waxaan aynu qaadanay ee meelaha qarbiga laga soo waayiday ee aynaan garanayna waa dimuqraadiyad ee balnimo sideedii u mariyo oo maxay hayay xukuumaddii odhanaya naga daaya maaha niman dee la odhanayo saadkiina eegtoo hawshaasaanu keenaynaaye noo socodsiiya marka waxa loo madaxweyne madaxweyne arrinkaa ka noqo iraadada shacabka waxa weeye inay xagga mucaaradka tahay laga daaso tuubka tadambe dee doorashada dambe nasiibka hadduu ku siiyana waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii kalena dee hortaaba waa lasoo soo waad oo dee iska alxamdulilaysanuun taariikhdana waad geli wax lagugu qoraba markaa waxaa leey madaxweyne sheeguddoon kale dee u ugu dhaqsaadaqani fariisi waxaan aad leedahay waxaa lagu bixinayaana dadka iyo dalka waxyaaba kale uga baahi badan baa jira e lacagtaad ku bixinaysan markaa dee wax kale ugu qaba shacabka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi